Alkisah ada seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah. Ia memegang tujuh buah batu. Ia berkata, tujuh batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saat tidur, ia bermimpi seolah-olah terjadi kiamat dan ia dihisap ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga pintu neraka. Namun tiba-tiba satu batu jatuh di depannya. Para malaikat Azab mencoba mengangkat batu itu, namun tidak kuat. Kemudian ia diseret ke pintu neraka lainnya. Namun batu-batu itu tetap menghalangi. Lalu ia dibawa ke bawah arsi. Allah Ta'ala berfirman, batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hambaku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas, Bagaimana bisa aku menyia-nyiakan haknya sedangkan aku menyaksikan kesaksiannya? Masukkan ia ke dalam